mm-hmm. Yeah. بروحنا لا يعبر عن علاك مقالي يا بضرات من حاذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا مع بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما عباد مع الإبكار في والأعصال صلى عليك الله ربي دائما عباد مع الإبكار في والأعصال مع سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم مرا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا مع الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا بك الله ربي دائما عباد مع الإبكار في والأعصاد صلى عليك الله ربي دائما عباد مع الإبكار والأعصال مع السلام ربنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا Thank you.